Ya no entro, y sé hizo una moli, y sin gasa que trasno, y sin gasa que rosó. Biyen tau tresnani Masa ditresnani Masa paling diandalki Masa paling dibutuhki Tapi uang

Yo ketemu ya ya Bentar sakit Kowe rarati Gedene hati iki Aku ise iso Rasa ke tresno hati nyatani Amung neng impiku Aku ise koyo ini Neng jero kamarku Pengen gendantung nangis so ketemu